くぞ奴らをぶぶちのめすぞすぐに片付けるザを怖がらせることできるかな 治療の準備だ何やってんだどうすりゃいいんだいざもっとやれなめるなよ殴られたいやつはにろしっかりしろお願い こちらチェンいつでもいける武器を下ろせ今助けてやる何やってんだ 何やってんだここだここいざもっとやれいつでも行けるさあ今助けてやる の治療範囲に入れこちらチェンゴー何やってんだどうすりゃ目の前真っ暗になってねはか の治療範囲に入るこの勝利をドクター殿に捧げますドクター殿のもとで戦えて光栄でした